Dzisiaj pokażemy Wam 10 najlepszych kolorów 2017 roku wybranych przez Was. Witajcie w kolejnym odcinku Semilak TV. Pod tym postem na naszym Instagramie opublikowałyście ponad 750 komentarzy dotyczących najlepszych kolorów Semilak w 2017 roku. Wybraliśmy 10 komentarzy i pokażemy Wam z bliska 10 topowych kolorów, które pokochałyście. Zaczynamy! 039 Sexy Red. Muszę się przyznać, że to również jeden z moich ulubionych kolorów Semilac. Jak widzicie, Sexy Red to bardzo intensywna czerwień o ciepłym odcieniu, która świetnie podkreśli kobiecy seksapil. Szukacie idealnej czerwieni? W takim razie ten kolor to Wasz absolutny must have. 088 Blue Ink z kolekcji Legendary Six by Margaret to głęboki granat, który pokochały tysiące kobiet. To kolor elegancki, wytworny, a zarazem niewyzywający i stonowany. Świetnie sprawdzi się jako monokrom na paznokciach oraz jako element zdobienia. 096 Starlight Night to trzeci odcień w naszym topowym zestawieniu. To kolor biżuteryjny. Głęboka czerń z dużą ilością srebrnej drobinki. Idealnie pasuje do sukni z odkrytymi plecami. Dobrze zaprezentuje się również w otoczeniu pereł i brylantów. Jest bardzo ekskluzywny. Z czym go połączyć? To już zależy od Was. Semilak 097 Indian Roses to kolor najczęściej spotykany pod hashtagiem Semilak na Instagramie. Ten beż o różowej, subtelnie ocieplonej tonacji to strzał w dziesiątkę dla osób lubiących stonowane odcienie. Kolor ponadczasowy. Mamy nadzieję, że macie go już w swoich kuferkach. Ulubieniec Anety to 130 Sleeping Beauty, czyli oryginalne połączenie koloru pastelowego i neonowego w odcieniu nasyconej jasnej brzoskwini. Idealny do opalonej skóry i nie tylko. Teraz widzicie propozycję stylizacji w połączeniu z Semilac Flash Metallic oraz Semilac Flash Hollow. Lidia w swoim komentarzu pisze Zawsze mam chrapę na wasze frapę. Ten chłodny beż o bardzo jasnym odcieniu to kolor, na którego niewątpliwie każda semigier ma chrapkę. Jest to uniwersalny odcień, który można łączyć z nieco mocniejszymi beżami z naszej oferty, jak i z brokatami. Dzięki temu świetnie złamiemy schemat, co zagwarantuje wyróżnienie naszych paznokci w tłumie. 179 Midnight Samba. Ten odcień to mieszanka srebrnej i czerwonej drobinki, tworzy efekt opalizującego, ciemno-różowego złota. Napiszcie nam koniecznie w komentarzach, z jakim kolorem połączyłybyście odcień 179. Przy okazji zachęcamy Was do sprawdzenia całej kolekcji Similac Dance Flow. Te kolory idealnie sprawdzą się w sezonie karnawałowym. 209 Elegant Beige to ciepły odcień szykownego beżu, najlepiej oddający profesjonalizm. Kolekcja Business Line ekspresowo skradła Wasze serca, dlatego kolor z tej kolekcji musiał znaleźć się w naszym zestawieniu. Karolina, to może pokażemy kolekcję Business Line w całej okazałości? Pewnie. 516 Tiny Rose to kolor z pierwszej kolekcji Margaret. Cała kolekcja utrzymana jest w lekkim, wiosenno-letnim klimacie. Sam kolor to bardzo ciepły odcień nasyconego jasnego różu. Wygląda on świetnie zarówno w błysku, jak i w macie. Oto i ostatni kolor z naszego zestawienia. Semilak Cat Eye to półtransparentny lakier hybrydowy umożliwiający tworzenie zdobień z efektem kociego oka. To prosty i zaskakujący sposób, by odmienić swoją stylizację. Faworytem jednej z semigier został odcień czerwony, czyli 611 Cat Eye Red. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie top 10 kolorów przypadło Wam do gustu. Gratulujemy również laureatkom konkursu. Skontaktujemy się z Wami za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie. Pamiętajcie, że nasza gama kolorów jest ogromna. W swojej ofercie posiadamy ponad 270 odcieni, które sprostają gustom nawet najbardziej wymagających miłośniczek pięknych paznokci. Dajcie nam znać w komentarzach, czy chcecie więcej filmów z serii TOP. TOP 3, TOP 5 czy TOP 10. Jeśli ten filmik Wam się podobał, koniecznie zostawcie nam kciuka w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach Semirak TV. Do zobaczenia!